A tres días de que comece o curso as escolas infantís de 0 a 3 anos na Xunta de Galicia, non temos eh, medidas preventivas adecuadas para, o, para a reapertura destas, destes centros de traballo. Eh, estamos aquí nunha concentración simbólica para apoiar a presentación da denuncia perante a Autoridade Laboral a Delegación Territorial de Inspección de Traballo e Seguridade Social na que se denuncia o estado da, de todas as escolas infantís da Xunta de Galicia e do Consorcio de Igualdade e Benestar. A día de hoxe non sabemos como van funcionar os grupos burbulla, non te temos cuadrantes de traballo, non temos carteleras, non se están respostando as, as conciliacións porque resulta que non hai carteleras, non se negociou co persoal nin o protocolo de reincorporación dos cativos, nin tampouco as avaliacións de riscos laborais as temos nos centros de traballo, En definitiva, eh, unha reapertura de escolas infantís sen a debida seguridade. Por eso acudimos á autoridade laboral para que eh, tome medidas no asunto e defenda as nosas familias, os nosos cativos e o noso persoal traballador.